तीन फरवरी 2019 को इंदौर दौड़ लगाने वाला है और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मैराथन दौड़ने से क्या फ़ायदे होते हैं आखिर क्यों लोग घंटों दौड़ लगाते हैं आखिर क्यों वे अल सुबह की नींद का त्याग कर देते हैं कभी ऐसी बातें सुनने को मिली कि उनके पास जीवन में कुछ अच्छा करने को ही नहीं है या फिर खुद को तकलीफ देना चाहते हैं या फिर वो उनकी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं ये कुछ बातें हैं जो नॉन रनर्स अक्सर रनर्स को लेकर करते रहते हैं तो आपको बता देते हैं जनाब कि ये मैराथन दौड़ने के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं मैराथन दौड़ना केवल भाग लगाने नहीं है बल्कि मैराथन दौड़ना फिजिकल फिटनेस का मामला है और बल्कि मानसिक शक्ति भी इससे काफ़ी मजबूत हो जाती है रनर्स बेहतरीन मैनेजर्स भी होते हैं अगर आप मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप रनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि